Non hai moito tempo eu tive a oportunidade de falar neste mesmo local do desmantelamento dos servizos sociais, de como afectan iso que chaman recortes, que eu directamente, con vosso permiso, vou chamar roubos. Roubo de recursos públicos. Constante, permanente e imparável. Pois, polo roubo dos nosos recursos públicos, como afecta iso ao estado do benestar, á situación na que vivimos día a día as persoas, en concreto falábamos de Bergondo, e de Recursos do Benestar no Concello de Bergondo, Había alguén daquela que nesta mesma sala nos decía que non, non, xa non pensaba que pudese haber máis desmantelamento e máis recorte, pois ben vedes os orzamentos xerais do Estado, non? E ben vedes o que traen detrás. Pero aínda máis, porque detrás de todo isto hai ideoloxía, tamén falábamos aquel día, hai perda de dereitos adquiridos con moito esforzo por parte das mulleres, hai unha, un retroceso permanente e constante dos dereitos da igualdade entre as persoas e todo iso hai que paralo. Hai que quitar esta xente de aí porque ou conseguimos democráticamente erradicar as súas posibilidades de desmantelar por completo xa as nosas posibilidades de vida ou directamente, en termos moi populares, acaban con nosa meu nome é Antón Sánchez, vou de número 3 nesta candidatura. Para min é unha honra poder ir con esta xente eh, nesta coalición e para min tamén significa un recoñecemento eh, o traballo eh, propio, pero sobre todo o traballo eh, do grupo de homes e mulleres que eh, realizamos durante estes últimos anos en Bercondo. Eh, un traballo colectivo eh, que creo que está dando frutos E, ademais de resultados electorais que nunca se alcanzaron por unha forza de esquerdas e nacionalistas en Bergondo, sobre todo porque estamos eh, aglutinando cada vez máis e máis xente ao noso proxecto, porque creo modestamente que temos unha característica moi necesaria para a esquerda no futuro, que é ser firmes nos principios, pero ser moi abertos coas persoas, porque cremos que desde diferentes ópticas, desde diferentes miradas, podemos todos eh, conseguir unhos mínimos eh, conseguir consensuar unhos mínimos que nos fagan avanzar. En Bercondo practicamos, creo, ese tipo de política. En Bercondo practicamos unha política tamén dende a base. A xente xa está farta de dirixentes, xa está farta de mesías, de salvapatrias, e as organizacións de esquerda, do século XXI teñen que estar na sociedade, non teñen que escoitar a sociedade. Eu escoito moitas veces a xente, bueno, eu estou esperando a alguén que me ilusione, No, no, é que nadie te ten que ilusionar. É que somos nós ou non será nadie, non van, non van a vir a ilusionarnos. Nos virán con contos cada 4 anos, pero como a sociedade dende abaixo non sea consciente de que ten que exercitar o seu poder, o poder que todos temos, non conseguiremos estas transformacións profundas que necesitamos. En Bercondo, con este forma de traballar, con este xeito de traballar, eh, estamos levando a cabo eh, propostas concretas no práctico, pero sobre todo estamos levando unha loita para que Bergondo deixe dunha vez por todas un sistema político caciquil, donde os alcaldes e concelleiros dos gobernos venden favores en vez de ter dereitos ou deberes ás persoas. No, venden favores, queren xerar unha dependencia porque é o único poder que teñen, é regalar prebendas a cambio do apoio, a cambio de manterse no poder. Nos en Berjondo estamos acabando pouco a pouco con eso, porque tamén outra característica que ten que ter a esquerda dunha vez por todas é pasar a ofensiva. A esquerda non está para devolver os golpes da dereita, está para levar propostas, para ir á ofensiva, para realizar con audacia accións e non para estar simplemente de contestador das accións da dereita. Nos, en Bergondo, nos sentimos identificados coa alternativa galega de esquerdas, porque creemos que a nivel de Galicia é un modelo, é unha organización política, un proxecto político de similares características. Un proxecto político que vai estar coa xente de base, e mm, que ten como objetivo nestas eleccións autonómicas desaloxar a Feijó e o PP do goberno, un obxectivo que é necesario, pero non suficiente. É necesario desaloxalos xa, porque están utilizando as nosas institucións, as institucións democráticas, para desfacelas por dentro. Están mentindo, están privatizando, están facendo hexemónicos os valores que máis dano fan as maiorías sociales, os valores da privatización, facernos creer que os pequenos dereitos que fomos conquistando son privilexios e xa non respetan nin siquiera eses consensos que se deron na transición, eses pequenos consensos que non foron nada rupturistas, pero non respetan ni siquiera a sanidade universal, nin a educación pública, e vemos como están desmantelando eso. É necesario desaloxalos como primeiro paso, pero creemos tamén desde a Alternativa Galega de Esquerdas que hai que facer fondas transformacións que van requerir algo máis que un cambio de xestores no Parlamento galego. Vai requerir unha aposta da ciudadanía activa por cambiar de verdade un sistema que nós creemos que está agotado. Toda a xente e os cidadáns mo comentan pola rúa e me din isto está todo podre. É certo, está todo podre. Desde a monarquía, a xusticia, os propios partidos políticos tradicionais que teñen que rexenerarse ou desaparecer. Hai que facer fondas transformacións sociais, de valores, hai que cambiar as prioridades, porque o que nos repiten é que non hai cartos. Pois depende para que sí que hai cartos, non? Todos sabemos que para as grandes infraestructuras que dan negocio ás grandes empresas sigue habendo cartos, Para o Gallás sigue habendo cartos. En cambio, nos están quitando nos comedores escolares, na sanidade, etc. etc. Por que realmente unha persona como a min e todas aquelas compañeras e compañeiros que decidiron e decidimos pois tentarmos construir algo que realmente sexa novo alguna alternativa que sexa realmente un movimento social dotado dunha ferramenta política e non un instrumento político, un estabil político para arrecadar votos dos cidadáns. Por que estamos nestas? Por que un home como Antón, un labrego de profesión, que Sabemos todos moi ben non? o que significa o traballo do labrego, que non ten horario. Nin hai vacacións, porque se se é gandeiro, as vacas hai que moixilas todos os días, ou todas as noites. E se, se se labrego agricultor e horta, as cousas migran se non, se non se atenden sempre. Se ven unha vaga de calor hai que atenderlas, e se ven frío tamén. E por que o Antón? Porque o Antón non só leva anos loitando nas, nas labregas, como lle chamábamos antes, como comisión labrega, o sindicato labrego galego, pero loitando tamén na, no medio dos cidadáns e tamén na política municipal. E por que agora damos este paso? Pois eu, mentras el falaba, estaba me lembrando dunha anécdota que escoitara, bueno, non unha anécdota, era, estaba inventado sobre a marcha Ángel Fole, o gran escritor lugués, aquel autor de Terra Brava, das contos do, das terras bravas do Incio, que eu coñecín, teño moitos anos, <laughs> e tratei, en nunha contado, inventaba sempre cousas. Estábamos tomando uns cafeses, E nesto contou unha anécdota que dicía eh, un paisano que cazador que saiu ao monte, levantou unha perdiz, disparou, marrou o tiro. Perseguiu a perdiz, volveu a levantar, volveu a disparar, volveu a marrar o tiro. E a terceira vez xa de ir a pola perdiz, levantala, disparar e marrar o tiro, dixo, matar non te matarei, mas aí te botar de España. bueno, pois, nós non queremos matar aos que están na xunta, pero si votalos de España, no sentido de votalos de San Caetano. Sabedes que nós, os, os galegos, moitas veces decíamos España pensando en Galicia, porque como se nos decía que nós éramos España, pois pues, decía, ah, houve un, un, un que estaba foi emigrou a Madrid hai moitos anos, eh, hai 50, 60 ou máis anos, incluso posiblemente no tempo no tempo da República ou antes é que chegou a Madrid e non se afacía aquelo, entón escribiu un, mandou un telegrama a casa e eu teño que voltar para casa, eu non má fago aquí, eu quero voltar para España, e voltar para España para Lucía no Consello de Boborás. Bueno, pois isto é así de simple. O conseguimos votalos con B de San Caetano e do Pazo do Parlamento ou acaban con nós todas e todos. E en poucos anos por primeira vez na historia desta, desto que chaman autonomía, desta forma de autogoberno limitada, como sempre dixemos os nacionalistas, porque o Parlamento de Galiza non ten poderes suficientes para para ser un Parlamento do povo soberano, poder eh, facer as leis que non dependan do que en Madrid decidan ou non dependan do que na Unión Europea decidan. Bueno, pois, aínda así, É a primeira vez que na autonomía non existe unha xunta de Galicia. Existe o que eu chamo durante estes tempos, e o chamo en público, nunca chamo a Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia. chamo Brigada de Demolicións, Limpeza Étnica e Ecocidio. Estánse cargando o patrimonio natural, estánse cargando o patrimonio humano, están gobernando ferozmente contra os cidadanos. O Ventrugo está eh, botín, o botín do botín, non? por exemplo, os que están na gran banca alemana, os que están eh, nos grandes grupos eh, financeiros, especuladores en Wall Street, na City de Londres, en Frankfurt, e eh, así, que están sempre na sombra, están nun despacho da City de Londres manexando un ordenador e con eso fan estafas por, por todas partes e máis por riba, pois danlles medallas e danlles premios e danlles anistías fiscais cando os pillan. Bueno, pois estes que son os monifates do ventrílocos eses, en realidade están consumando a espolio deste país. O espolio financiero coa historia das caixas, que debían estar no trullo todos. Eses como o Pego e compañía que se martaron con 10 millóns de euros, 4 millóns de euros, 14 millóns de euros, por riba, en premio a súa xestión. E máis os gobernantes. E explico vos por qué o Estatuto de Galiza que diz que aínda está en vigor dá ao Parlamento Galego para legislar e a Xunta para gobernar e aplicar as leis dálle competencias que son competencias simplemente de aplicación do que se decían nas Cortes Españolas, etc. Pero dálle outras competencias que se chaman plenas e exclusivas. En materia de política de crédito, a única competencia exclusiva que lles dá o Estatuto ao Parlamento e a Xunta de Galicia é sobre as caixas de aforro. E hoxe a situación é que non hai caixas de aforro. Saltáronse o Estatuto de Galicia, saltáronse a legislación galega, saltáronse as competencias exclusivas que ten o Parlamento galego para legislar e a Xunta para actuar sobre as caixas de aforro. Saltáronse todo eso e dende os despachos hm, do Banco de España, ese individuo que era coñecido polas iniciais do seu nome e apelido chamábano Mafo. Lembrades vos, o tal Mafo. O tal Mafo non sabía quen era, claro, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ese gobernador do Banco de España que é traidor porque utilizou o Banco de España que o Banco de Estado para todo o contrario que tiña que utilizalo para estar ao servicio dos especuladores tiña que estar no, no trullo pois ese en contubernio cos politicastros de Madrid en contubernio coa gran banca que quería o mercado de o mercado de depósitos das caixas para entrar as ca a, a banca nel, pois evidentemente cargaron as caixas, liquidaron coa complicidade dos tres partidos que estaban no Parlamento en ese momento. Bueno, a consecuencia é que hoxe, se chegamos nos ao poder, se gobernamos, hai unha lei de caixas, podemos coñer e decir, con esta lei de caixas vamos a aplicarla como debida e vamos reconducir a cuestión das caixas. Que reconduces? Que rayo reconduces se a realidade non existe? Existe a lei e non existen as caixas. Agora chamase Nova Galicia, Banco. ¿Mm? Non é? Antes de ser Nova Galicia, Banco, foi aquelo que eh, en internet aparecía como no caga, que era a eh, Nova Caixa Galicia. Non? Bueno, o espolio financiero os polios recursos financeiros que tiñan que estar a servicio do pequeno empresariado, dos labregos, os créditos non só das hipotecas para as casas, non, non, do pequeno, do pequeno empresariado, dos labregos, dos mariñeiros, da Galicia Mariñeira, de todo o que é o tecido das capas baixas da sociedade. Para eso están as caixas de aforro que naceron como entidades de crédito non capitalistas, senón de economía social. As caixas de aforro, en principio, non eran sociedades por accións. Non repartían dividendos, Os beneficios chamábanse excedentes, e só podían destinalos a aumentar o capital ou o patrimonio ou a obra social, que moitas veces de social tiña pouca, pero polo menos era obrigación. Aí desapareceron, por lo tanto, un espolio, porque as caixas o agora cando se di que necesitan meterlles agora 7.000 millóns non as caixas, senón a Nova Galicia Banco, onde van todos os cartos da xente? Onde van todos os cartos que estaban en investimentos? Onde vai todo eso? Espolio financeiro. Pero logo está o espolio dos recursos básicos como son os recursos energéticos. Que pasa cos eólicos? A ver, a Galiza Agora hai unha especie de o que chamamos nos os cabaleiros teutóns que parecen os, os aqueles homes das armaduras da de Media que están polos montes todos así cos aspas. Bueno, os muiños, verdad? Ah, agora somos unha potencia en producir enerxía eléctrica co vento. E decían, o vento é noso, non señor. O vento non é noso que de fenoso. Agora o fenoso, gas natural e cousas polo estilo. Entón, resulta que veñen aquí montan eso, os parques eólicos danse aos amigos, danse as empresas están conectadas con outras empresas a nivel mundial, hasta xaponesas, norteamericanas, canadianas, australianas, europeas, alemanas, invaden os montes veciñais en man común, por unha miseria, e logo resulta que non teñen participación os concellos. Os concellos están endevedados hasta aquí por enerxía eléctrica. As grandes débedas dos concellos galegos, os pequenos sobre todo, actualmente son dúas. Dúas principais. Unha, a cuestión da auga, e outra, a cuestión do alumbrado e enerxía eléctrica. Bueno, pois se os parques eólicos fosen pesados por cidadás, podían ter parte os concellos nos montes que son do, do, do circunscripción do Concello, ter parte neso, ter parte, polo tanto, nos beneficios, ter parte en ter suministro de enerxía eléctrica a costes baratísimos, en vez de levarse a facerlle o caldo gordo aos de sempre, verdad? Espolio enerxético. Primeiro espoliaron a enerxía hidroeléctrica, a enerxía dos ríos. Despois espoliaronos as enerxías dos recursos enerxéticos fósiles que se chama, os lignitos tanto das Pontes como de Meirama. En 20 anos acabaron con eles. E nós, de que nos beneficiamos? É que acaso vos pagades a luz eléctrica, a enerxía eléctrica para empresas ou para as casas máis barato que en Madrid ou que en Valladolid? Non. Por lo tanto, agora tamén o espolio enerxético. E espolio da forza de traballo. Os mozos están emigrando porque non teñen traballo aquí. Incluso mozos e mozas que fixeron estudos universitarios con cualificacións, espléndidos cabezas pensantes que están nos mellores centros de investigación de Europa e non poden volter aquí porque a investigación importa is un nabo, porque canto máis bruto sexa o país, millor poden expoliarlo eles. Espolio da forza de traballo. As cifras de migración de xente nova veñen ser nestes anos análogas a de cando estudiei eso nos anos 60 Pero nos anos 60 Galiza ainda era unha poboación dinámica, unha poboación con máis xente nova, unha poboación que medraba. Somos unha poboación que perde poboación, un país que perde poboación todos os anos e por riba hai aos mozos e as mozas teñen que emigrar. Paro juvenil por riba do 50% e dentro do paro juvenil, o paro femenino xa non vos quero falar. Queren que as mulleres volvan á condición de 200 anos. Nun país en Galiza onde as mulleres tiveron que facerse cargo das facendas e do traballo que non podían facer os homes porque estaban emigrando a Cuba, a Argentina, a Uruguai, a todos eses había que lerles a cartilla e poñeros a traballar nos montes a limparos. Todos eses parásitos. Non había que meterlos no truño, menos aínda matalos, eso, botalos dali e poñelos a limpar os montes. A vas ver, eh, Núñez Hijo, Aquel día que apareciche ti cunha mangueirita como se estuveses a mexar apagando non sei que, agora vas limpar o monte. E espolio do patrimonio natural. Están destragando os ecosistemas, o medio ambiente. Por qué? Porque seguiron unha estrategia a mantenta de exterminio do campesiñado e o exterminar o campesiñado. Ao lograr que de cada 100 labregos e labregas activas que había aínda no ano 80, por exemplo, no 2000 non ficase máis que 10 ou 8. Que fixeron? Acabaron con unha cultura. Acabaron coa cultura da agricultura sustentable A ver se si miramos unha vez que o norte, eso que dicen, o norte e o sur, o centro e a periferia, está cambiado todo. Nós, Europa, estamos convertindo na periferia, estamos convertindo no basureiro. Imos para baixo e o sur é o que emerxe. Eh? Todos eses países que lograron que os movimentos dos cidadáns se traduciran en alternativas políticas que triunfaron e cambiaron as regras de xogo, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Uruguai co Frente Amplio, como en Brasil de outra maneira, con Lula e agora coa, coa Dilma Rousseff. E claro, aquí acabouse coa cultura, as terras fican a monte, meten alcoholitos que son alcohol, os alcoholitos son alcohol, e os pinos son resina, dúas bombas incendiarias, en canto botas un misto na seca, arde todo. E por riba, as terras a monte, entón, estáse destruindo o noso patrimonio natural, porque o que interesaba é meter madeira de fibra corta, de ciclo corto, para, de fibra corta, por suposto, para que? Para producir pasta de papel. Pasta de papel. Eso sí, nada máis. Logo, os caolins de Vimianzo para branquexar o papel. E entón, resulta que nos mandamos a Suecia a pasta de celulosa con toda a contaminación da ría de Pontevedra. Mandamos colis de Vilianzo, que acabarán calquer día con eles, tamén para Suecia, e de volta ven o papel cuxe, o papel branquexado, e aquí nada. Isto que é? Si isto non é un colonia, que rayo é? Xampú? Ou desodorante? E finalmente o espollo cultural o espolio da nosa cultura. Están desmantelando toda a rede cultural construída polos cidadáns Nos últimos 30 anos, Galicia, a producción literaria galega en galego, tanto en poesía como en prosa, é a máis espléndida de toda a Península Ibérica e unha das máis importantes de Europa. E ao mesmo tempo, en cambio, estes desgraciados emprenden o que non coñezo ningún caso máis que este en toda a historia do planeta. Unha campaña de analfabetización no propio deis, agredindo galego se votan da escola, porque é para falar caos vacas. Está claro, entón, que a única opción que temos é exercer como cidadáns, tomar os cidadáns as rendas da cuestión, deixar de poñer en mans de representantes que non nos representan, que nos traicionan todos os días, e dotarnos dunha ferramenta que nos controlemos e que empece a poñer sobre os pés o que está patas arriba. Aquel título de un dos libros de Eduardo Galeano, O mundo patas arriba, el mundo al revés, patas arriba. Non podemos seguir confiando en a ver se si desta vez nos fan caso. Non podemos continuar facendo petitorios aos aparatos dos partidos. Por favor, a ver se si meten no seu programa isto porque... Non. Temos que dotarnos dunha ferramenta propia, eso que é a nova, e eso é o que se plasma nesta ocasión, nesa alianza de unidade de acción que non é máis que iso, porque cada quen somos quen somos, cada quen ten o seu proxecto estratégico, pero a nova e Esquerda Unida de Galiza, na mensaxe que eu mesmo o día 25 de xullo lancei, vámonos unir. Todos que teñamos algo en común, que é o que temos en común? Que esta barbarie no poder acaba con nós, unámonos. Unámonos. Non temos por que mesturarnos podemos artellar unha alternativa na que cada grupo é cada grupo, pero que sabemos que hai cousas que compartimos, hai que a este e xuntémonos. Hai que darlle o leme e facer unha virada de 180 grados. E de que se nos levan cara ao norte hai que poñer vía ao sur, que onde está o progreso. Fagámonos. Nós, xentes como a min, só podemos ser un instrumento dos cidadáns. Non temos poderes propios. Si nós chegamos ao Parlamento coa forza suficiente para votalos dali, a maioría do PP, e votalos da Xunta, se chegamos ao Parlamento coa forza suficiente para incluso impoñer condicións estrictas de un programa de goberno que sexa moi sinxelo pero que vaya precisamente a defender aos cidadáns, a gran maioría social, Dos problemas máis graves que padecen os distintos sectores, eso só poderá ir adiante se a xente que nos vote está codo con codo con nós. Non abonda chegar ali. É necesario que cando se dá ali unha batalla e a, tropezas contra o muro ou te meten unha guardia pretoriana diante que pode decirle, mira, os meus poderes non son os que teño aquí, mira esa xente que está aí. Queres que ocupen o Parlamento? Queres que te ocupen as oficinas? Queres que ocupen os bancos, como fixeron en Buenos Aires, no tempo do Corralito? Se cadra. Se non nos deixan outra saída, haberá que chegar unha movilización que os poña contra as cordas. Pero o fundamental é, eh, agora, correr a voz e arrecadar a colaboración de todas as cidadanas, de toda a xente de ben. De toda a xente de ben que quer apostar porque haxe realmente un cambio nesa dirección, de que rompamos o cerco ao que nos teñen sometido. E acabo dicindovos, mirade, e o objetivo noso, o espacio no que nós temos que, que traballar principalmente neste proceso electoral, é o espacio desa maioría de lectores, de leitores que nas enquisas din que non van votar, van esterse ou que van votar en branco, ou que non saben se si se asterán ou non, pero non saben, en todo caso non teñen pensado a quen poden votar porque non les gusta ningún, e que recuperan o 50% do electorado. Porque se si nós conseguimos reactivalos que teñan confianza na nosa alternativa, entón a nosa alternativa suma, non medra a costa dos votos de outros, suma, e suma o que é necesario para efectivamente poder facer con Feijó ou Frijón e compañía aquelo que decía o cazador da anedota de Fore, matar, non te matarei, mais xeite, votar de España, así que a por eles. Muchas gracias.